समझ रहे हो सुकून का नाम सुना हाय हाय इतना सुकून लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है हम लोग भगवान पार्टी लेगा पिज्जा खाएगा पिज्जा जान दे देंगे इसके लिए क्या बात कर रहे हो आप My name is Cowboy, my name is No Pain, No Gain, it's enough का सीएम केजरीवाल पूरा नाम बताना केजरीवाल का पूरा नाम नहीं पता अच्छा पूरा नाम नहीं पता टेंथ क्लास में शिक्षा मंत्री कौन है शिक्षा मंत्री नहीं पता मुझे अच्छा ये नहीं पता राष्ट्रपति कौन है मुझसे मत पूछो मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी साफ सीधी बात है मुझे पढ़ने जान दो मेरे से मत पूछो क्या हो गया मैम इतनी तेज से आवाज करके निकल के आ रहे हो देख नहीं रहे फोन पे बात कर इतनी तेज आप ही बात कर रही हो ये भी तो बात कर रहे हैं दिक्कत नहीं हुई आप ही को दिक्कत हुई क्या अकल है दिमाग में मैम अकल तो मेरे अंदर बहुत है मगर आप इस चीज को गलत बता रहे हो निकल के जा रहे हो वहाँ से तो आपके मैं आप, आप अकेले थोड़ी खड़ी हो वहाँ पे वहाँ पे और भी तो लोग खड़े हुए हैं जो आप इस तरीके से गुस्सा कर रही हो मेरे ऊपर मैंने आपसे कुछ गलत थोड़ी बोला है ये गाड़ी जो आपने ली है ना अपने घर में रखो आप नहीं बताओगे मुझे कि मुझे क्या करना है ऐसे घर पे रखना है या बाहर रोड पे लेके आना आप नहीं बताओगे मुझे इस चीज का अच्छा आप फोन में बात कर रही हो और तो लोग खड़े नहीं है यहाँ पे और इतनी तेज तो इसकी आवाज है भी नहीं जितनी तेज आप मेरे से बात कर रही हो अरे मैम अर्जेंट मीटिंग में अगर बात करनी है तो आप घर पे जाके बैठ के बात करो ना ऑफिस में बैठ के बात करो मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ आप बदतमीजी कर रही हो तो बस्ती मेरे साथ मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ भी <laughs> <laughs> क्वेश्चन है वो क्या है जो रात में डाला तो कड़क था और दिन में निकाला तो नरम हो गया बोलो भाई बोलो, बोलो। क्या बोला तूने बोलो क्या है नुन्नू नहीं नहीं यही नहीं अभी और सुनिए तो ठीक है सो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है जो हर लड़की के पास होती है जो वी से शुरू होती है जिसका उपयोग लड़कियां उन्हें जो चाहिए वो प्राप्त करने के लिए कर सकती है लड़की वाइब्रेटर क्या सोच है रे तेरी मानना पड़ेगा को पता है कि आपके बायो में आपने लिखा है कि आप अपना वजन कम करना चाहती है क्यों सर इससे अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरी साड़ी के जो ब्लाउज है वो सब छोटे पड़ गए सारे अच्छा आप ब्लाउज में सर நட்டு நட்டு Thank you. बोल रही हूँ आ मेरा दीपू राजा बेटा बेटे से कोई माँ शादी करती है मैं तेरी माँ हूँ मम्मा बोल कॉल मी मम्मा कॉल मी मम्मा मम्मा मुझे दूध दो सुरमा मस्कारा झूठा जो पर्दे पावे नी किन्ने आ पीछे लाए ते किन्ने वो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक पहले मैंने बजाया आउल आपको कुछ बोलना है जानवी जिराफ कैसी बनी है शायद лет Суммы нули погибают на сцене Снова один прогуляюсь без тени Заливаю अंकल एक मिनट एक मिनट एक सेकंड एक सेकंड आ, कुछ बात करनी है आपसे ये आप अभी यहाँ पे क्या शादी शादी करके आ रहे हो क्या हाँ? हाँ जी शादी किया शादी करी है आपने हाँ जी हाँ जी तो ये इसके देखो लड़की की एज तो देखो एज देख रहे हो आप इसकी कितनी छोटी है ये और आप ऐसा है, इतने बड़े मेरा हो बेटा एक्सपायर हो गया था हाँ तो ये मेरी पहले बहू थी हाँ तो इनके भी आगे पीछे कोई नहीं है हाँ। तो मेरा भी एक बेटा था वो भी चला गया हाँ। तो इस करके मैंने कहा घर की बात घर में ही रह जाए ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक अच्छा अच्छा और घर में कौन कौन है वैसे क्या करते हैं आपके पापा क्रिमिनल लॉयर है अच्छा तो उनको दुख नहीं होता है तेरे जैसा मुजरिम पैदा किया उन्होंने उतार लो उतार लो नहीं कटेगा उतार लो हाँ अब बताओ क्या दिक्कत है जोर से बोल हमने सोचा कि हेलमेट लगा लें हाँ। भैया रोक देंगे आगे क्यों रोक सबको टू व्हीलर को ना रोक रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि टू व्हीलर में रोकना तुम्हारा तो फोर तो व्हीलर है भाई साले अरे इसको मत लगाओ मेरे भाई ठेले में नहीं लगाना है ये फोर व्हीलर है इसमें फोर व्हीलर में सीट बेल्ट नहीं चलता सीट बेल्ट चलता है तो ये फोर व्हीलर तो वो वाला भी नहीं है इसमें कुछ नहीं होता इसमें ये है कि आप किनारे किनारे से जाएं कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यार My brother is missing since past two days. Can I like show you the picture so that you could tell me if you have seen that guy? Have you seen this guy somewhere? अबे साले <laughs> Where we have connections. समझ रहे हो? You also look like somebody. Yeah, I've seen you somewhere. <laughs> बड़ा हरामी हो बेटा So, can I tell you something? If you're her, Go on. I have 56 GB of your data in my computer saved. <laughs> I have 56 GB of study material saved in my computer of yours only. Either Thank send me, either send me money or I will I will just leak it. यार ये समझ गई।